Hello wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, na video yangu ya leo nitaenda kuwaonesha jinsi ya kupaka hii gel. Hii ni kama vile technique mpya ambayo nimeiona sana ikitrend huko Instagram na TikTok, nikasema guys, lazima niwaoneshe. So let's get to the video. Aina hii ya rangi ya polygel inakuja na hizi kucha za bandia ambazo hizi kucha ni tofauti na zile kucha zingine za bandia. Hizi zinakusaidia tu wewe kuweka hiyo polygel yako na inakaa kama kucha, alafu ukishamaliza hapo unatoa hiyo hiyo kucha ya bandia. Inakuja pia na kibrashi pamoja na hii cuticle pusher pamoja na gel na hiyo liquid solution ambayo iko kama alcohol. Kwa hiyo sasa hivi tutaanza tu kwa kusafisha makucha kwa kupiga msasa kama mnavyoona hapo. Hii ni kusaidia rangi iweze ikakaa muda mrefu. Ukimaliza hapo, tutasafisha kucha zetu na tutaanza kusukuma hii nyama ambayo inaungana na kucha. Tutaisukuma kidogo ili kuweza kuweka gel yetu, yaani hii gel ya makucha ikae vizuri na ionekane natural zaidi. Nikishamaliza hapo, sasa hivi ni muda wa kupaka hii base coat. Sasa hivi nitakausha hii rangi kwa muda wa dakika moja. Maliza kukausha base coat, sasa hivi ni muda wa kujaribisha hizi kucha za bandia. Ni muhimu sana kujaribisha kucha kabla hujaanza kuweka gel kwenye kucha. Nikishajaribu hizi kucha za bandia, sasa hivi ni muda wa kumimina hii liquid solution ili kuweza kuitumia kwenye hii gel, yani iwe rahisi kuitumia. Alafu kitu kingine kuhusiana na hii liquid solution ni kwamba kazi yake ni kuifanya hii gel iwe rahisi kusambaa kusambaa kwenye hiyo kucha kiurahisi zaidi. Kwa hiyo hiyo ndo kazi ya hii liquid solution. Kwa hiyo kama mnavyoona nachukua kidogo kwenye brashi alafu ninasambaza ile gel kwenye hiyo kucha ya bandia. Kama nilivyoambia, please chagua kucha ambayo ni sahihi hizi kucha za bandia. Chagua ambayo ni sahihi, na pia hakikisha unasambaza gel vizuri, ili iweze kukaa vizuri, isiwe kama vile imeumuka sehemu moja na sehemu nyingine imekaa tofauti tofauti. Alafu sasa hivi tutaanza kuweka hii kucha yetu ya bandia kama unavyoona hapo. Ukishaweka tu vizuri, sasa hivi utachukua tu hiyo liquid solution, utaanza kufuta kwa huku pembeni na kwa huku ndani utatengeneza kama vile shape ya kucha kwelikweli. Ukimaliza hapo, sasa hivi utaanza kukausha. Nitageuza na kukausha tena upande wa pili. Halafu sasa hivi tutaenda kutoa kucha yetu. Kama mnavyoona kucha ipo tayari, umetumia tu gel, hakuna haja ya kuweka hizi tips. Ni rahisi sana kutumia guys. Kama unataka kujaribu hizi product nitakuwekea link hapo chini, unaweza ukaenda ukabonyeza ukaoda au pia kama uko Tanzania na unataka mtu akusaidie kuoda hizi product, nitakuwekea namba ya simu hapo chini kwenye description box. Sasa hivi nitarudia kama nilivyofanya kwenye ile kucha ya kwanza. Ukiona kuna gel inatokezea huku pembeni, unachukua hiyo hicho kibrashi, unachukua liquid solution kidogo, alafu unafuta. Hakikisha usiweke kwenye kukausha kabla haujafuta hiyo gel ambayo iko huko pembezoni. Na ukishaweka kwenye hiyo mashine, hiyo gel inakauka kabisa. Kwa kuwa hizi hizi tips ni special, inakuwa ni rahisi sana kutoa na kama mnavyoona hauna hata haja ya kufile kwa juu kwa sababu zinakuwa soft. So hichi ni kitu ambacho nadhani mtu yeyote angependa kujaribu. Sana sana kama wewe unapenda kutengeneza makucha yako wewe mwenyewe nyumbani. Hii ni njia rahisi sana. Okay? Kama huja subscribe kwenye hii channel, please bonyeza hiyo subscribe button hapo chini na pia bonyeza hicho kikengele hapo, na wakumbusha tu ili usiweze kukosa video zangu pale ninapopost. Na pia kama una swali lolote, unaweza ukanitafuta kwenye email yangu au pia unaweza ukaniandikia kwenye mtandao wangu wa Instagram. Unaweza ukaniuliza chochote unachotaka na nitakujibu na kama pia unataka nijaribu kitu chochote ambacho umekiona na unasema ah, nataka nijaribu hichi kitu, please niandikie email au kwenye Instagram niulize chochote, nitakujibu. Okay? Kama mnavyoona makucha yetu yako tayari. Sasa hivi ni muda wa kwenda kupiga msasa. Kama kuna kitu chochote ambacho upendi kama ni shape hauipendi, kama imekaa vibaya, kwa hiyo ndo muda wa kupiga msasa. Alafu kama mnavyoona, yani kucha tayari yani ziko vizuri kabisa, huku juu ni soft, hauna haja ya kupiga msasa. Kama umeshawahi kupaka rangi ya gel, unajua jinsi ilivyo struggle kupiga msasa. Kwa hiyo hii inakuwa ime imerahisisha process nzima ya kupiga msasa. Alafu sasa hivi nitapunguza tu makucha ya mafupi kidogo, alafu nikishaona staili nimeipenda, yani size nimeipenda, sasa hivi nitaendelea tu kupiga msasa. Ukishamaliza kupiga msasa, sasa hivi ni muda wa kutoa vumbi. Utatoa uchafu huu wote ambao umetokana na kupiga msasa. Hakikisha unafuta vizuri. kama navyoona kucha zetu ziko tayari. Kama wewe sio mtu wa mambo mengi, unaweza ukapaka tu top coat alafu umemaliza, ila kwa kuwa mimi nataka nitengeneze style, so nitapaka kwanza top coat kama unavyoona hapo Alafu nikishamaliza hapo, sasa hivi nitaweka huu urembo wa kuwakawaka. Wanaita foil paper. By the way, huu urembo nimenunulia kwenye mtandao wa AliExpress. Kwenye video iliyopita nadhani niliwaonesha packaging ya nail kit ambayo nimenunua kwenye mtandao wa AliExpress. So kama unataka kuiona hiyo video nitakuwekea link hapo juu. Ukishamaliza hapo, utakausha makucha yako. Ukimaliza hapo, sasa hivi ni muda wa kupaka top coat. Hii itasaidia huu urembo hapo juu usitoke, huwa ukishikashika maji. Sasa hivi kitu tutakachoenda kufanya ni kufuta kutumia tu polish remover ili kupata ile ule mng'ao you know. Kuna ukipaka gel, yani ukishapaka ile top coat unataka kuwa na mng'ao fulani hivi, kwa hiyo lazima ufute juu. Alafu kama mnavyoona makucha yetu yako ready. Nitaonyesha tu mkono wangu mwingine ili muone jinsi ulivyo na nitaenda ku kupaka rangi huo mwingine, nitaenda kuweka gel kwenye huo mkono mwingine, alafu nitarudi. Guys, kama mnavyoona makucha yangu yako tayari, gel imekaa vizuri. I hope mtakuwa mmeenjoy hii video. Kama umeenjoy hii video, usisahau kunipa like, usisahau kuniachia comment yako hapo chini, na pia usisahau kushare na marafiki zako, na pia kama subscribe kwenye hii channel, please subscribe na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.